в очередной раз наши партнеры, как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Но если собирается, положите факты на стол и подтвердите этот тезис. А ничего не надо подтверждать, мы видим по Беларуси. Беларусь привезла с Сомали, как они заявляют, мигрантов и перебрасывают через границу. Я уже недавно говорил, тех сомалийцев всего полтора человека были обнаружены на территории Беларуси. Но ну, это не слышат. Да им и не надо слышать. Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации – под прикрытием того, что она собирается напасть на Украину. У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю, факты на стол. Они прекрасно понимают, если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную границу, Украина. Белорусско-украинскую границу начали усиливать, хотя к этому никаких фактов никаких причин, чтобы усиливать белорусско-украинскую границу, сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее, они выводят туда воинский контингент, и об этом заявляют откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится здесь, на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены. Они, наверное, переживают, что у нас меньше поток стал мигрантов, потому что они использовали этих людей, мы уже это видим, для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Я возвращаюсь к тому тезису, что они прекрасно понимают, что если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется. Поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах Латвия, Литва, Польша и на юге усиление украинской границы. Посмотрите, в ближайшее время все, о чем я сказал, этот тезис будет подтвержден. Что в этой ситуации? Я поручал министру обороны ни в коем случае и руководителю пограничных войск ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты, столкновения и так далее. В то же время генералу Хренину и генеральному штабу было поручено – подготовить планы возможного ответа на возможную агрессию против Беларуси. И не только агрессию, возможное противоправное действие с нарушением государственной границы. В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас. И как мы на это будем реагировать.